हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग की है और एक एज कैलकुलेशन के लिए हम फिल्टर जो प्री डिफाइंड फंक्शन होता है उसका एज मतलब एज वो कैलकुलेट करके हमें देगा या कुछ भी चीज को फिल्टर करके दे सकता है लेकिन हमने ये जो प्रोग्राम बनाया वो एज के रिकॉर्डिंग बनाया तो यहाँ पर एज नाम से एक लिस्ट बनाऊंगा जिसमें बहुत सारी एज मैं टाइप करूंगा जैसे यहाँ दो टाइप कर दिया पंद्रह टाइप कर दिया अट्ठारह टाइप कर दिया सिक्सटी टाइप कर दिया तो ये बहुत सारी एजेस हमने टाइप कर दी हैं एंटर करेंगे यहां पर एक फंक्शन बनाएंगे तो फंक्शन बनाने के लिए डेफ कीवर्ड लिखते हैं हम और यहां पर एजेस नाम से वो फंक्शन हम क्रिएट करेंगे इस तरीके से ठीक है अब यहां पर मैं ए लिख देता हूं ठीक है ए लिख देता हूं और यहां पर इसको कॉलन लगा करके इंटर करके नीचे आते हैं कंडीशन क्या देंगे इफ इफ दे दिया A is less than six मतलब एज जो है एज यानी ए में जाकर स्टोर होगा ये तो ये ए में जो वैल्यू है वो लेस देन सिक्स होनी चाहिए ठीक है तो यहां पर ये हो गया और एंटर करके नीचे आए और यहां पर रिटर्न करवा देंगे क्या रिटर्न करवाएंगे रिटर्न करवाएंगे फॉल्स स्टेटमेंट क्या रिटर्न करवाएंगे फॉल्स अब देखिए दिक्कत क्या होती है यहां पर स्मॉल में फॉल्स लिखने की कोशिश करते हैं जब स्मॉल में लिखेंगे तो ये पाइथन में एक अलग कीवर्ड हो जाएगा इसका मतलब कुछ और निकलेगा आपको कैपिटल में लिखना है F A L S E ठीक है इस तरीके से लिख दीजिएगा एंटर करके नीचे आइएगा और यहां पे लगाइएगा else E L S C else लगा दिया यहां पे एल्स में क्या देंगे एल्स में यहां पे दे देंगे रिटर्न आर ई यहां पे देखिए यहां पे आए एक मिनट बैक स्पेस ये यहां पे दे देंगे return R E T U R N return और क्या देंगे यहां पे देंगे ट्रू कैपिटल में लिखिएगा ट्रू ये बात ध्यान रखिएगा कैपिटल में नहीं लिखेंगे तो चलेगा नहीं और यहां पर हम चाइल्ड की एज रिटर्न करवाना चाहते हैं जो चाइल्ड वाली एज है तो ए कई एज तो चाइल्ड की है टू टू ईयर जो है वही हम रिटर्न करवाएंगे तो यहाँ पे लिख देता हूँ चाइल्ड कुछ इस तरीके से और इज इक्वल टू यहाँ पे लगाएंगे फिल्टर फंक्शन जो प्री डिफाइंड फंक्शन है फिल्टर तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कैपिटल स्मॉल का तो स्मॉल में फिल्टर ये लिखना है आपको और यहाँ पर मैं दे देता हूँ एजेस एजेस दे दिया एजेस नाम से ये फंक्शन हमने बनाया याद है आपको यहां पर देख सकते हैं ऊपर ठीक है अब ये जो है एजेस हमने लिख दिया ए जी ई एस और अब क्या करना है आपको एज में एज नाम की लिस्ट बनाई थी वहीं से ये एक्सेस करना है तो एजेस दे करके कॉमा दे देंगे और यहां लिख देंगे एज हो गया बंद कर देंगे इसको बंद करके एंटर करेंगे और यहां पे लिखेंगे फॉर ए ए नाम से बनाया था ना तो ए इन इस तरीके से लिखिएगा ए इन और यहां पर चूंकि हम चाइल्ड की एज को रिटर्न करवाना चाहते हैं तो यहां पे मैं लिख देता हूं चाइल्ड और हमने ऊपर बनाया भी है चाइल्ड इज इक्वल टू ठीक है ना क्राइटेरिया ऊपर दी गई है if A is less than six माने छह से कम रहे ठीक है छह से कम क्या है दो है ठीक है एक ही है दो है ठीक है तो यहां पर दो साल की जो एज है वो छह से कम है अब यहां पे प्रिंट करवा देंगे सिंपल वे है प्रिंट करवाने का यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट और ए को प्रिंट करवा दीजिए और जैसे ही प्रिंट करवाएंगे F5 करेंगे एंटर करेंगे ये आ गया लीजिए दो साल ये प्रिंट होकर आ रहा है कि नहीं यहाँ पर देख सकते हैं दो साल प्रिंट हो रहा है अगर मैं अगर मैं इसमें एक आ, एक और एज लाइक थ्री रख देता हूँ फाइव रख देता हूँ ठीक है एक बार और यहाँ पे क्या करता हूँ वन रख देता हूँ तो यहाँ पर एज डिफरेंट डिफरेंट भी हमने डाल दी है जिसमें केवल चाइल्ड वाली एज है पांच साल से जो कम है वो बच्चे हैं चाइल्ड हैं तो यहाँ पे इसको सेव करके एक बार और रन करवाते हैं देखते हैं क्या होता है तो कम है वही एज प्रिंट होकर आ रही है देख सकते हैं अब इसमें कंडीशन हम चेंज कर सकते हैं कंडीशन कैसे चेंज करेंगे यहाँ पर जो चाइल्ड बनाया इसको हटा देते हैं यहाँ पर दे देते हैं adult A D U L T adult दे दिया और यहाँ पर भी आपको क्या लिख देना है अडल्ट लिख देना है adult A D A D U L T और यहाँ कंडीशन भी चेंज कर देनी है ठीक है कंडीशन क्या चेंज करनी है हम यहाँ पे क्या कर देते हैं ग्रेटर देन सिक्स कर देते हैं ग्रेटर देन सिक्स माने छह से ज्यादा जो एज हो तो बस यहाँ पे प्रिंट करवाइएगा तो छह से ज्यादा वाला एज प्रिंट हो जाएगा देख सकते हैं पंद्रह है अट्ठारह है और साठ है छह से ज्यादा तो यही है पंद्रह अठारह साठ यानी कि जो कंडीशन हमने पहले दी थी छह से ज्यादा का मतलब पंद्रह अठारह और साठ ही तो छह से ज्यादा है तो इसीलिए ये ये ये, कंडीशन आ रही है अगर मैं यहाँ पे कॉमा दे करके यहाँ 72 दे देता हूं यहाँ 56 लिख देता हूं यहाँ नाइन लिख देता हूं तो ये भी प्रिंट होकर आएगा जब रन कराएंगे तो, तो ये देखिए सारा कुछ प्रिंट होकर आ रहा है ठीक है तो उम्मीद करता हूं ये प्रोग्राम समझ में आया होगा अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें thank you for watching this video